зараз у Варшаві. Сьогодні в Варшаві, завтра в Дубаї, через тиждень вже на Балі. Удаляем нахер це инстаграм. Походу не едем мы ни на какие фейерверки. Мы в Дубае, 31 декабря. Дороги в центре все перекрыты. Порічні фейерверки світом на Бурж-Халіфу. Я не уявляю зараз своє відчуття, коли я побачу цей парк. Що, відкриваємо шампанське? Якщо вже зустрічати новий рік, то саме так. Ну що? Друзі, ми зустрілись на- нарешті. Чим е, в- в мене для вас дуже гарна новина. Тепер я буду намагатися спілкуватися українською і на цьому просторі теж. Прекрасно виходить. Вона не намагається, вона вже це робить. Так. Я не знала українську, ну це окрема тема, тому що зараз Сашко, Сашко, ну, нарешті, ну, нарешті зустрівся. Ми зараз у Варшаві, де, де показати Центрі. людям, що ми в Варшаві. О, от тепер видно, що ми в Варшаві. Да. Все, все, докази, докази є. Ми сьогодні вранці літимо, Е, літ- куди? літимо в Дубай. Сьогодні в Варшаві, завтра в Дубаї, через тиждень вже на балі. Ну, такі от ми самостійні дівчинки. Ну чого ну, подорожуємо трішки. Ну, типу робимо контент якийсь такий, ми красиві, не знаю. Ну, я, якось так. Все. Познайомились. Вау, це просто Що буде команда відбуватися? Що? Собственно, ми А, робимо зараз. Ми зараз сидимо в Макдональдс вночі, бо Аліна не спала два дні. і Нам потрібно ще одну ніч не спати так рада тобі боці. Як її обіймала, я просто я я отак от тіцяля, тіцяля на носики, на сьоцьки на це. Я не не вірила, Є що я нарешті. Тобі можна завтрати? Ти будеш зі мною спати бо тому. Це початок чогось не виглядало. Ось ти казала, що ти у Київ ну просто почалося щось зовсім інше, зовсім так. не схоже на те, що було раніше. Так. І твоє життя просто перевернулось. І мені здається, що це відео це нове. Так, це так, нове. так. Це сто відсотків. Сто відсотків новий етап. І в тебе, і в мене. Зараз історичний момент. Це ви просто зараз на самому старті з нами, на нашому да. нулі. Ми вже пройшли декілька декілька ступеньок, але ми. Ну, ми десь тут, у своєму мисленні, що ми хочемо зробити, який контент знімати. Його машина дуже підходить під мій манікюр. Це щось повинно значити. Ой, Все. Пока. Надеюсь, встретимся. А чего мы тогда? Они просто могут зафиксировать сказати, що дійсно ми можемо починаємося нами слідкувати, дивитись, як ми будемо змінювати, що з ним буде відбуватися в нашому житті, і ніби з нами цей шлях. Це дуже цікаво. Ти кажеш, що ми на нулі. Блін, це так дивно, бо розумієш те, що ми свої роки просто самі вирішили полетіти в Дубай на балі жити. Це неймовірно. Я якби подумала, де років тому, що я таке зроблю, я тут татарила. А які люди нас оточують? А які в нас е, е досягнення в соціальних мережах, фінансах? Та дівчонки, які подорожують, роблять, що хочуть, вони ні від кого не залежить. Це топ. все. Ух, ну все, мы с Сашулькой в аеропорту. А ти що на русском? Бля, нет. Все, ми. <laughs> Ну, я ще тільки почала це робити, але е, мені дуже подобається, що це дійсно моя, знаєш, як ціль надихати оточення, спілкуватися українською. Для мене не так важливо, якою зараз я спілкуюся у соцмережах, тому що в мене дуже різноманітна різноманітна аудиторія, е, яка розмовляє російською, українською, англійською. Мене е, з'явилися підписники, які спілкуються там німецькою. Теж ну для мене дуже важливо роз, е, розмовляти з українцями по-українськи. Це це будує кордони, це ідентифікує нас від е, інших людей, які спілкуються російською мовою, там з різних стран, <laughs> скажімо так я почала вчити, я так е, полюбила українську. Це в тебе так гарно виходить, так швидко. Ти казала, що складно. Ти пам'ятаєш ті е, кружочки голосові, які я присилала, я не знаю, коли в Португалії була півроку назад. <laughs> Е, дівочки, при привіт, що це була інша. Да Зараз Аліна зробила прогрес. Що ми придумали? Ми придумали видавати інстаграм, повернутися цілий тиждень ми не будемо заходити, не будемо дивитися на кого, повернемось зі своїм за своїм баченням. баченням. Так, і мені здається, в нас буде дуже багато натхнення, бо ми не будемо ось інформацію цієї забруднювати свій розум. Ми просто чисті. Я дуже нам раджу прилетіти в Дубай. Як я завжди роблю, е, перед тим як я роблю та прописую якісь цілі, по-перше, ми робимо чистку ми щось видаляємо, якісь М, фотки, да, да. я не знаю, відписуємося від, від людей. Скільки от в мене е, непотрібного хламу в комп'ютері, Мгм. в, в телефоні. Потім е, моя улюблена практика подяки. За усе дуже хочу поблагодарити е, себе. Я дуже люблю працювати цим е, перед дзеркалом. Це дуже важко отак от собі дивитися в очі. А це е, ти уявляєш ще й розмовляти, дякувати Це моя улюблена практика, коли ти працюєш з дзеркалом. Та сьогодні я дуже раджу це зробити та виділити інстаграм, виділити його на неділю, щоб дійсно не забруднювати собі е, мислення чужим виданням контенту, баченням, трендами, усіми цими рилсами, тіктоками все, що от мене так ну, Да, я також. Мені хочеться просто, Просто. очиститися. З нуля. да. Якщо ми вже е, вирішили робити це з нуля, Да треба робити саме так. Я не знаю, хто б зі мною ще домовився таке зробити. Ще знаєш, зараз що почалося? Ми от це сидимо вмісто того, щоб проживати та спілкуватися. Чому ми спілкуємося, то ми дивимось на камеру, ми щось таке робимо. Таке типу, ну знімати окей, але ти ти, ти дуже гарно, коли ти сказала, мене це тригернуло з приводу того, що блін, оце зараз треба знімати і туди влог, а, і да. туди, і робити фотки. І я така. Ні, ні, ні, ні, не хочу. Удаляємо нахер цей інстаграм. Все, я не можу, не можу. І Тікток, і інстаграм. Все. Та я ти в Тікток брів, ти не ну, заходжу вже не ну, знаю не скільки. заходимо. Мені здається, що це прям щось особливе, бо я такого не робила декілька років. От так, щоб з соцмережі випасти. Ми відправляємося на пошуки нового бачення, нової себе. Це неймовірно. Це круто. Я дуже дуже давно хотіла це зробити, і от саме новий рік Да, це прям дуже символічно. зараз в новій страні. Офігеть. Клас. Ну все, побігли, тому що зараз зараз ми не ходимо, не улітім. Зараз ми не тільки інстаграму лишимося, то ще й рейсу. Ми ж хотіли новий рік е, справити в аеропорту. З цього все і почалося. Я написала Олексія Олекса, у мене є ідея. Ми з тобою давай будемо зустрічати новий рік самольоті. Я знайшла якийсь рейс, щось куди я хотіла хотіла летіти. Ти не пам'ятаєш? Я не мені мене було байдуже. Я просто хотіла, е, щоб саме у новий рік зустріти в небі. Угу. Це було для мене як вау, це дуже романтично. я вважаю. Ще з такою гарною дівчиною. Потім я згадала свою. Мрію пописала собі в щоденник в 2020 році, що я хочу побачити новорічні фірверки в Дубаї та провести зиму біля океану. Собственно, що ми робимо зараз? Ну, я розумію, що моя мрія от-от здійсниться Дубай, Балі. Ну что, у нас есть шанс встретить Новый год в аэропорту, так как мы хотели. Короче, нужно быть очень аккуратным со своими желаниями, потому что я вот только мы приземлились в Дубай, и я Саша говорю, блин, я так хочу новый чемодан, я так уже устала с этими ездить, я не знаю. И вот, собственно, thank you so much. I think it's uh, it's enough, yeah. Uh, can you maybe uh, do like one more from this? Yeah, thank you. А, короче, да, я не знаю, как нужно было кидать чемодан, но, в общем, у меня сломалась полностью молния. И мы вот здесь разбираемся. Ничего. Все, купим себе просто нам чемодан, да. Можем себе позволить. Так. В общем, замотали моему чемодан скотчем, дали мне бумажку, чтобы я дальше писала в авиакомпанию касательно своего вопроса с чемоданом, мы столкнулись с новой Мы в Дубае, 31 декабря, дороги в центре все перекрыты. А мы живем прямо в самом центре, в Донтауне, рядом с Бурж-Халиф. У нас осталось буквально пару часов до Нового года, еще нужно успеть привести себя в порядок, добраться как-то. Я не знаю, как мы будем с нашими чемоданами сейчас доезжать, потому что <laughs> с дорогами, конечно, это весело, это прикольно. Тоже мы хоть трансфер не вызвали, а то было бы обидно заплатить 150 евро <laughs> <laughs> И все равно потом ехать, не знаю, на метро, либо пешком. Это было бы не очень. Не жизнь, а одни какие-то испытания, маленькие уровни, не знаю, которые нужно проходить постоянно. How do I deal with Боже, яка крута погода. Я перша в Дубаї взимку, та погода зараз прям неймовірна. Не перетягалась з Варшави, але мені дуже-дуже комфортно. Thank you so much. Thank you. Ох, як я буду зараз це все тащити. Подивіться, <laughs> ось це моє. Ще в мене <laughs> нема замка. Він е, перемотан увесь скотчем. І ось саженька з одним чемоданчиком. Слушай, дуже дуже добре. Ти це придумала. Я просто живу на валізах, тому я можу по-інакшому. А? Е, я не знаю. Просто ми не, не можемо пройти з нашого готелю. Тому що всі всі дороги перекриті. Просто я не знаю, що робити. Просто щоб ви розуміли, щоб попасти нам до наших апартів. Ну ми йдемо, вже не знаю скільки тут купа людей, тому що вони дуже хочуть побачити ці е, фейерверки. Там нам <laughs> дали отакі браслетики, тому що в нас є резервейшн, де ми будемо жити. Я я дуже не очікувала, що це так буде, але це дуже цікаво. Як ти? <laughs> <laughs> Нарешті. Ні, я не можу розмовляти українська, англійська, російська, це так важко, це так важко, друзі, ви не розумієте. Але ми нарешті добралися до наших апартаментів. Спочатку сломана валіза, розбиралися авіакомпанії, потім ще ці заблоковані дороги, великі черги. Але ми нарешті в нашому просто Elite <laughs> Downtown президент. Зараз я щаслива. Ми Сашулька передавали всі перешкоди, які могли бути. І тепер будемо відмічати новий рік за ось таким от видом. Подивіться, я не вірю. Як тобі? Ще наші валі везуть. Гарно, бо я хочу перевдягнутися, сходити в Та душ, дуже а в потім душ вже- Та да, ми дві години десь ходили біля цих апартів, не знали, як зайти. Ці фа- фаєрворки, все зачинено. Я не уявляю зараз своє відчуття, коли я побачу ці апарти. Це цей вид. Я дуже щаслива, що ми це втілюємо. Дуже кайф. Котику, це дуже кайф. ожидаю. Ох! Що там, Бурж Халіфа, коли фейерверки? Просто в заході від того, яким життям я живу. Ви уявляєте, вже через дві години почнеться новий рік, та я його буду святкувати на цьому балконі з таким от видом. Поки Саша розбирає чемодан та ще не зайняла ванну, та там мене заставили все своїми кремами та штучками. Зроблю такий румтур. Вау! Ось така ванна. Собственно, піклуються так. Ти диви, тут все є. Клас. Конечно, Звісно, за Затиши. Слушай, ну ці апарти краще, ніж я <laughs> знімала до цього. Та вид просто це ну вид це розйоб. Ти уяви, ми прокидаємося завтра разом на цій кроваті. І тут такий вид. О, нарешті я поп'ю води. Тільки не шампанське. Я ж не п'ю, що людина. Так, Котику, ти теж там давай не, не затягуй, тому що ще й мені треба. Ну це просто розйоб. Треба подумати, як ми будемо це знімати. Теж шоу буде тільки 10 хвилин, де я дуже хочу цим насолодитися, не просто знімати. Я не хочу вести сторіс. Ми ж відказалися від інстаграму. Нам треба посуватися над цим моментом. Це зараз відбувається біля бурж-халі. Та як тихо, розкішно в нас. Як ви? Фонтани. Дійсно! А, фонтани! Боже, це круто так! ти можеш дивитися з усіх боків, ти такий так. величний. Це все про нас. Яка краса. Лана Делрей. Trying. вот это хочу. Хочу новый Дайсон. Так, что случилось с тобой? Они постоянно себя так ведут, когда я говорю, что хочу новый Дайсон. Да? Да не хочу, я английский так я хочу. YouTube и новый Дайсон. <laughs> Пожалуйста, дайте мне вот это, Лана Дел Рей. Нам надо посмотреть Эмили э, in Paris и вдохновиться, чтобы На поездку в Париж. Так, где YouTube с Ланой Дел Тут еще есть Disney+. Плюс. Я так соскучилась за диснеевскими сериалами. Что, открываем шампанское? Да, давай. Я бы сделала еще какой-то вайб в плане света. Ок. О, так мне нравится. Какая краса, ты посмотри. Когда первая пошла в душ уже, посмотрите, она уже на каблуках, в платье накрашенная. Так же я. <laughs> Ничего, я сейчас тоже как соберусь, как дам жару этому Дубаю своей внешности. It's you, it's all for you. неймовірні відчуття. Тому що ну, ти бачиш це на якоїсь картинці по телевізору, в Тіктоці, в Інстаграмі, а потім ти просто береш і робиш. І втілюєш так. Да, і, пря, і, і прям ти тут. І, і аж не віриться. Я навіть не уявляю, яка краса буде зараз там. Боже, це ідеальна просто тікток-студія. Я дуже радію, що ми з Шуля вирішили не користуватися інстаграмом та проживати усі ці моменти разом. Спілкувались до того, що ми би зараз сиділи, не насолоджувались життям, а сиділи би і викладали. Ми би дуже хотіли розділити цю подорож, ці емоції. Це все роблю, роблю контент, щоб е, також розділити це з, з підписниками, щоб вони теж сміхнулися та надихнулись та знали, як можна жити говорити. <laughs> Чи можна так говорити? Але ну, але це так, насправді показати є життя, як я його бачу, як я подорожую. Так можна же, так нужно Аліна дозволяє. Ребят, я вам все дозволяю. Та треба, щоб не тільки питання. я е, вам дозволяла, а ще ви самі собі все змогли дозволити е, внутрішньо, в фінансах, у всіх сферах в житті. Це моє вам посилання на надіслання ще з 2022 року, у 23, щоб всі ваші мрії збулись. Це це дійсно так. Дуже буду радіти, якщо в моєму оточенні, якщо моя аудиторія буде саме саме щаслива, саме багата, саме наповнена, що я буду так е, подорожувати. В нас тут є зал, в нас тут є басейн, в нас тут є сауна. Боже, як же ми будемо відпочивати? Я хотіла. Такий відпочинок, як довго в мене ну дійсно не було відпочинку від роботи, тому що блогер це бляха робота. Навіть зараз я сижу, де знімаю це. Ну але ну типу, ти це ну моє моє життя зараз. Я просто типу, ставлю телефон. Ну от не можу, от от чогось от не можу розслабитися. Все це лікується якось. Чи це лікується тільки на балі? <laughs> Ти ж кудись на ретріт, просто мовчиш. Я Дуже би хотіла прийти. <laughs> Це не про мене. Прям мовчати. Ти просто уяви, що буде коїтися в твоїй голові. Скільки думок? Це ж просто. От попробуй день нічого не говорити. Я не знаю, як це. Я я говорю кожну секунду. Мене тут я та людина, яку просто не заткну. Все хочеться розповідати, з усіма розмовляти. Частина моєї особистості. Балакуча. Балакуча. От таке от слово. Записуйте собі там у словничок. Кайф. Так, все. Та Шуля вже красива. А я тільки вийшла з душу, та пішла збиратись теж. Ну що, я вже привела себе в порядок. Такий от в мене макіяж, такий від мене лук. Це плаття із нової колекції Elmis, і боже, воно просто неймовірне. Я вперше купляю такі туфлі. Мені потрібно було зробити модельну проходку для агентства, та я купила ці туфлі, і зараз вони просто ідеально підходять під ці плаття. Просто не можу. Це дуже-дуже красиво. Я так собі подобаюсь вообще. Якщо вже зустрічати новий рік, то саме так. В нас Сашулька залишилась десь 20 хвилин, та будемо дивитись новорічне шоу. А про що ти мрієш? Подорожувати. Головна головна знайти кохання всієї своєї любові і подорожувати за його рахунок. <laughs> Гарна мрія. Мені подобається. Ну, ти знала, що коли ти загадуєш бажання, це не дуже добре вказувати людину. Всі бажання повинні бути від тебе, та в них не повинно бути інших людей. Так, всі е, всі історії з написанням бажання є декілька правил. Боже, це так круто. Будемо з Сашунькою зараз писати свої бажання та цілі на наступний рік з таким видом зарядженої максимальної енергії. Тебе о, Сашунька навіть підготувала новий е, блокнот. Ти повинна все це е, списати зі своїми цілями та все втілити. Тобто в цьому місці просто неймовірна енергетика, тобто розкоші, багатства, комфорту, спокою. Я така красива, неймовірна. Я просто я коли подивилась на себе в дзеркало зараз, я я вже з не А я коли дивлюсь, я всіх сходжу, я все Так, все, я пішла зі своїм блокнотом, та будемо писати. прям масштаб зашкалює, і тобі е, здається, що просто нема нічого неможливого. Ще скуплю весь мір, блін, Да, да. і був просто все. Дуже надихаюча атмосфера. Я в заході від того, де я зараз знаходжусь, з ким та це, та це тільки перша година. Тому я вийшов буде через декілька днів. Ага. Але що буде через місяць. Натхненного такого відпочинку. Кожен день такий буде як сьогодні. Ну, ніколи ще не було. Да, я навіть не уявляю, як я змінююсь після цього. Также мы э, е, год назад знімали тіктоки в хаосі. Починається? Так, починається. Я не можу в це повірити. Так все, я ставлю телефон на штатив та буду насолоджуватись цим шоу. На щастя! Яка я молодець, я його поставила на зустрічатися. Це було красиво, я не можу. Це мій самий найкращий новий рік. Ми Сашулька загадали, щоб у цьому році ми були прям як бурж халіфа. Вище всіх, масштабна, яскрава, щоб так поступово в неї розкривались ці рівні з фейерверком. А внизу <laughs> стояли товпи фанатів <laughs> і такі дуже круте та сміливе бажання. Але колись поїхати на новий рік було дуже сміливе бажання для мене. А тепер це моє життя, моя реальність. Я знаю, що для мене нема нічого неможливого. Як і для тебе. З новим роком напускаю всі твої бажання здійснити.